tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar Minecraft, é, Minecraft, e eu, eu tive que aumentar a casa aqui, olhem. Eu aumentei a casa, tá vendo? Aqui, ó, aqui, ui, gente, não tô olhando pra vocês porque eu tô construindo a casa. Não tô olhando pra câmera que na verdade é o celular do meu pai. Ó, tá? Eu vou entrar no modo espectador. Porque aí, ó, pemba, pemba, pemba, pemba. Ah, estão vendo aqui? Eu vou ter que entrar no modo que meu pai tá no... Ai, ai. Gente, desculpa, tá estourando o ouvido de... Ele falou... tô aumentando aqui já. Deixa eu ver aqui, vou colocar no... Tô colocando aqui. Capa do vídeo. também youtuber, Youtubers entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Tá? Entendedores entenderão. O que, que é thumbnail, tá? E, eu, e se eu falar thumbnail em um próximo... Não se esqueça de se inscrever no canal deixar muito like pra me ajudar a ganhar a placa de 100 milhões. E por favor, me ajude. E lave bem as mãos. E fique dentro de casa. E se lembrem na hora de se inscrever no canal que eu sou a única coisa que faz vocês passar o tempo. Bem, bem, bem, bem, bem. bam, bam, bam, What? Da, da, da, da, da, da, hair, Hey. do do do do. o tamanho da casa. E eu aumentei 4 mais ou menos isso e 3 de largura. 4 ali de... como sala mesmo. 4 de... de de bloco de chão pra aumentar assim. Ah, pra aumentar assim. fazer eu amo. um. Ah, é. E aí, se, se eu for aumentar a casa de novo, se eu for, não. Mas eu acho que eu vou aumentar mais essa casa, mas só que de largura, assim. Quando eu for aumentar a casa, eu mostro pra vocês como que eu fiz, tá? Gente, é, eu tô criativo, óbvio, pra fazer uma casa tem que estar tá no... Gente, pra construir, eu vou falar umas coisa para vocês. Para construir e para limpar o terreno para fazer coisas, eu vou estar no criativo. Para outras coisas eu não vou usar. Tá entendido? Tá aqui. É. É ah, professor tá é bom eu ensinar o comando para vocês. O meu Minecraft, ele é 1.12.2. É o meu tipo de Minecraft que eu jogo. Vocês podem usar outro tipo, sei lá, se vocês souberem, pesquisa na internet, vê de quando é o seu Minecraft, sabe? Ali em cima vai ter uma barrinha escrito Minecraft, do lado tem, tem o jeito que é o seu... Como é que é o nome? o número de avançamento que é o seu Minecraft. Aí você pesquisa como entrar no modo criativo e sobre né, tal, tá, tal, tá, modo tal, tá, tal, no Minecraft 1.13.4, sei lá. Aí você coloca e vai aparecer um monte de vídeos ou fotos ou do jeito que você quiser tá? Eu expliquei aqui, né? E eu queria... Escada... Eucalipto, porque minha casa é de eucalipto. Thank you. É, pra quem tá ouvindo as barras de mouse, sim. Eu tô mexendo com o mouse. E pra quem não estiver ouvindo, gente, desculpa não estar olhando para vocês. Por, é porque... É porque eu tô fazendo e Ela vai botar aquele meme do... Agora tá apresentando. Eu não tô falando pro pessoal, eu tô tôi buat tu tu ni dah, dah tôi tu tu tentang kecil. que só vou decorar. tampada então, ali embaixo, ó, tá? Eu vou te essa É, só dois blocos. Porque senão, ó, minha aqui. Eita, feita. Gente, eu tô quebrando assim rápido porque eu estou no criador. Aqui, aqui, ó. Só desci. Eu vou adicionar uma carpeta aqui e gravar com vocês. Não, vou não, eu vou adicionar. vocês vão perguntar, Alice, por que, que você não faz a sala de jogos com a gente agora? Assim? Alice, vou falar pra vocês. Porque, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês como ficou a sala. Mas alguns detalhes eu vou adicionar com vocês, tá? Hum, hum, hum. Azul. Eu amo azul. Gente, eu fiquei sabendo. Não sabia. Eu não sabia que podia colocar uma abóbora na cabeça. E quem já sabia, comentem aí embaixo. Será que eu coloco aqui? Tá, vou colocar só. Tá. Se vocês falarem nos comentários, que eu sempre tô olhando nos comentários, se eu, que eu tenho que adicionar mais algumas coisinhas aqui, será, sei lá, os baús, coisas importantezinhas, alguns quadros, essas coisas. Eu tô coçando aqui, tô, tô ajeitando, tá? Não tô coçando, tá? Um, se, se vocês tiverem sugestões do que eu colocar aqui, ó, nesse espaço, me falem aí que eu vou pegar as sugestões de vocês aí embaixo nos comentários. E... Hum, é o coxo. Eu Deus, eu destruí o baú. com armadilha? Como assim, gente? Eu não entendi. Quem souber é onde que é baú... Baú com Baú com... Com armadilha, comenta aí embaixo que eu não vi. cu dentro de balão. Isso é a melhor coisa do mundo, Jesus. Vou quebrar o castro. Será que pode acontecer acidente? Eu já ia achei que eu não tava usando ah, uma <laughs> que era pra usar. Ah não, <laughs> eu achei que a escada tava indo pro bloco ali, mas não tá não. Tá! agora aqui, ó. du duas <laughs> semanas depois pra lá. Eu mandei na casa. Dois anos depois tá aqui. Fazer ah, tá. tá, tá, na casa. Ele me confunde. Olha ali embaixo. Gente, vocês podem chamar da cor que vocês quiserem, tá? É isso aqui que eu tô... Fica quieta, gente. É, essas cores que eu tô falando aqui, que eu tô chamando dessa cor. Vocês podem chamar da cor que vocês quiserem. Tem muita gente que chama magenta de roxo, muita gente que chama azul ciano de azul, de, de, de, de verde mar, né? Gente, tem muita gente que chama de verde também. Tem gente que chama de azul. É, vocês podem chamar das cores que vocês quebra, quebra, creba. Creba, creba, creba. Aqui é roxo, aqui, aqui, aqui. Aqui Aqui é roxo, aqui roxo. É eu vou ir para o andar de cima. acontece comigo, que eu fico assim, desastrada, meu Deus. Acontece comigo, que eu fico agora pegar outro baú. Baú. Baú. Mas eu vou vai usar só o baú aqui. Tá muito quero ir lá pegar o forno, vou colocar lá em cima e acabou. Eu vou deixando pro próximo vídeo e eu vou terminar de... Eu não tenho forno. Eu não tenho forno. Eu tenho que fazer um forno. É possível. Caramba. E... Peraí. E, e, e, e, e. Amen. pip, pip. Pip. E. Pip, pip. Pip. Eu ia ficar muito chateada se eu colocasse a minha picareta lá sem querer. Ele jogasse a minha picareta fora sem querer. Eu ia ficar muito triste porque ela tem tá encantada. Eu ia ficar muito triste. E... certeza. na minha. É, vem aqui, vem aqui, pega aqui e... Acho aí. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Gente, eu tenho que dizer, se vocês souberem como, um, como é que é o nome, se vocês souberem como mudar a skin do personagem, fazer a skin do personagem, ou mudar a skin, é, me falem aí nos comentários se vocês souberem no Minecraft 1.12.2, tá? Ah, porque, porque e e até o próximo vídeo. Fui! No canal e deixa muito like e se inscreve muito no canal de compartilhar para todas as pessoas que você conhece. Compartilha para o seu gato, compartilha para o seu ventilador, para a sua lâmpada, para o seu tio, para a sua tia, para a sua avó, para o seu avô. E também deixa muito grande. Eu não sei se eu falei isso, mas <laughs> deixa muito grande.